de las primeras mascotas Lila, ¿ya le hiciste papá? Sí, lo había hecho Él es el papá susto y yo el papá... valiente Hoy <laughs> Lila, tú Lila Tú eres el papá susto, dice Lila y él es el papá valiente Me gusta el ¿Está bonita? ¿eh? Con el negro y el amarillo Bueno, ¿Llevas piu piu, papá? ¿Llevas piu piu? Acuérdate el nombre del Dimo. ¿Y las niñas? Dimo. es el nombre ¿Y las niñas? es la,